guys welcome to this channel it's Amarabi family and if you're new here remember to subscribe like share and comment and today we are doing a night vlog, night cooking vlog naona tunapika madisi so inshallah if you like video yangu ndio inaipa and remember to share video yangu ndio inaipa And yes, tuwe kushaiva mimi sipendi a vikiwa vinakaa kwenye brand. Tu bora yake chakula kile tamu. Sana hapa na maziwa. makan syai ka? Naik ka nyanya. Naik ka nyanya moja. Moja ke dia tu. Iya. Kau sangat kecil. Baraka. Baraka, navuka Baraka. So while she's attending to her son, Nakanyanya hiyo ni nilikuwa imebakia ranch so acha niweke hii Tumiaje chopping board? Mi si mtu ama chopping boards, natumia mkono. nazifanya hivi then nafunika naacha zangu ziive zikiiva then the meat and then nitaweka maji ndo iive yeah please drop a comment niambie venye huwa unapika madizi yako hatufanani not the same Mimi nitapika yako different na utapika yako different yeah please like share and subscribe and Don't forget to leave a comment. Don't forget to leave a comment, please guys. <laughs> So guys, nyanya zishaiva. Sasa nimekoroga zikarudi na chini. sa nafunika tena. radi maji imeivaiva ndo nieke maji. Niweke supu. Supu ya Mkikuyu. Niweke supu ya Mkikuyu. Acha kuna watu wawili. Ah, watu watatu. Me, my baby over here and my other baby my husband. So guys, ninapenda mandizi yangu ikiwa hivi, inaiva inakaa hivi. Sasa nitaiweka supu kidogo kichanga. Yaani sipendi kuona mandizi. Nikiona mandizi sipendi inaniangalia. Napenda mandizi yangu kibodeka. Ya, kaa chakula ya katoto kiasi, tunaweka maji nikiwejemika tuonyeshe watu supu ya nini mvikushu kijana wangu hapa anapenda kusukua watu baraka so hii e ndo madisi yangu sasa ngoja iipe and then we eat together. Nyinyi wote mna welcome. Wenye akula tu malizi, mwenye akulagi aende kwa mama yake. Yeah. And you're not sorry about it. Yeah.